संख्या जी वाढते त्याच्यामुळे आता आपण पुन्हा एकदा जे जम्बो हॉस्पिटल आहे ते सुरू करणार का जम्बो आजची जर आपण स्थिती पाहिली तर या शहरामध्ये जर जे रुग्ण आता आपल्याकडे ॲक्टिव्ह पेशंटची संख्या त्याच्यामध्ये जवळपास ऐंशी टक्के रुग्ण हे होम आयसोलेशनमध्ये आहेत परंतु याच्यामध्ये जर अधिकचे बेड्स लागले आजही पाहिलं तर आपण जवळपास बेचाळीसशे चार हजार दोनशे ते तीनशेचे बेड्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत त्याच्यामध्ये खाजगी हॉस्पिटल्स आणि सरकारी हॉस्पिटल्सच्या माध्यमातून हे बेड्स तयार आहेत याच्यामध्ये आज दोन हजार बेड्स ऑक्युपाईड आहेत म्हणजे जवळपास बावीसशे बेड्स दोन हजारपेक्षा जास्त बेड आपल्याकडे आज अवेलेबल आहेत रिकामे आहेत महानगरपालिकेच्या आमच्या डॅशबोर्डवरती आपल्याला हे पाहायलाही मिळेल परंतु काही खाजगी हॉस्पिटलमध्ये बेड्स आत्ता आपल्याला ॲवेलेबल नसल्याचं आहे त्यामुळेच आम्ही महानगरपालिका म्हणून ज्या मागच्या सगळ्या ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये काळामध्ये ज्या ज्या पुण्यातल्या मोठ्या हॉस्पिटलशी आम्ही सामंजस्य करार केले होते बेडच्या संदर्भात ते सुद्धा पुन्हा पुढच्या काळामध्ये आम्ही वाढवण्याचा विचार करतो आहे आणि ते वाढवणार आहोत याच्या पुढे जाऊन जर दुर्दैवानं संख्या पुण्याची वाढली आपली संख्या रुग्णाची तर बंद केलेलं जम्बो कोविड हॉस्पिटलसुद्धा आपण नव्यानं सुरू करण्याचा विचार या निमित्तानं करत आहोत आज त्याची आवश्यकता नक्की नाही आहे परंतु भविष्यामध्ये जर संख्या वाढली तर जम्बो हॉस्पिटलसुद्धा सुरू करण्याचा आमचा विचार आहे